ассалаумағалейкум қазағым қалын елім үндеу тастауға тура келіп тұр бүгінгі мәселе қазақ халқының қазақстандағы қазақ халқының басына күнті туып тұр мен оңтүстік солстық мафия татарский мафия еврейский мафия орыстардың мафиясы солар осылай шетелде отыр барып осындай дәрежеге жеткізді қайыршылық жағдайға екі бастан білесіңдер назарбаевтың мафиясы нұр отанға аманат ақ жолың бар ма көк жолың бар бүкілі кеше сайлауда заңсыз сайланып алды депутат болып отыр әне кіркен назарбаевтың почтадан печ киім қылып жіберді назарбаевтың былайша айтқанда құлдары сұрашы әне бар. Кәмбе не істеп жүр милиция не істеп жүр өзінің бағдарламасы бағыты жоқ ең бір бағдарлама болу керек Бақыты бір әкімдер отыр міне аудандық облысной мәслихатқа барды әне парламент мәслихатына депутаттар сайланды аудандық бәріне сайланды постоянно печкин үшін. бағдарламасы жоқ бағыт жоқ қаяққа барайын деп тұр Мәслихатқа. мен үкімет билікке айтамын дейді кім ол билігің назарбаев пен тоқаев па не айтайын деп жүр барғанда айтатын әңгімесі де жоқ ол парламентке барғасын жерде заң шығарушы ол ол жерге саясаткерлер ә, жаңағы банкирлер өтен сәлем юристтер барады экологтар барады тарихшылар барады сол жерге отыратын жерге поштадан пешкен құсау отыр бүкіл поштадан пешкен болып кетті қазіргі мына кембен бар милицияң бар тіке айтайын соттатайын десе елу елу алпыс жетпіс процентін соттатып жібереді сәлім ағам айтқандай ұқсап назарбаев біліп алған бетесіне боққа батқызды не бар айтқан тыңдап назарбаевтың енді қателерін түзеу керек сіздерді соттатайын десе біздер де соттатата аламыз халық болып бәріңізді да қазір әй кімнің керек ақша жегені сапарбаевтікі ма мусиндікі ма ауданның әкімі ма жергілікті әкімі ма милиция ма кім ба не істеп жатқандарың заңсыз тендер алып бүкіл любой уақытта сіздерді соттатып жіберу болады естеріңде болсын бірінші оны сіздер соттататын халық ол назарбаев емес соттатамыз ба кешірім береді ма сіздер бір затқа түсініңдер егер мына тығырықтан алып шығатын болсаңдар көмектесіп бірігесіңдер сол уақытта халық кешір, кешірім береді соттатпаймыз содан кейінгі мынау арифрод сатып алып жатыр деп жатыр ә, э, солтүстік қазақстанда жаңағы қазақ халқының жоқ дейді тілі жоқ салт дәстүрі жоқ мына қайыршылыққа жеткіздік дейді шығып жатыр ана нұр отанда барыңдаршы жаңа кмб бар осы біздерді қолдан бұрап күн бермедіңдер ғой үй, үйлерімізге күшті болсаңдар барыңдар ана да тұра алмайды бара алмайсыңдар да біздерге істегендер шындық айтқан үшін сіздер барыңдар солтүстік қазақстан видеоға шығып жатыр бұрап соттап көтеріне дубинка тақап бар сар дубинканы духтарың жет духтарың да жетпейді ештеме де істей алмайсыңдар оларға себебі өздерің бетседен батып кеткен құлақ сарбалап қазақтың мафиясы міне оңтүстік солтүстік құлақ сарбалаған ишақ болып қалдыңдар сіздер исақпен теңсіңдер не істеп жүргенін өздерің де білмейсіңдер әңгіменің шыны керек айтайын бозтағырықтан қалай шығамыз бірінші ұжым арқылы ұжым кооператив дейді қазақша сөйле деп жатыр ғой сәлім ағамыз мысалға ақтөбе облысы темірқарасың тұрғын асимов темір қарасың бағдарламасын дайындап қойдық құрылтайға барып толықтырып ұжымның ауыл шаруашылығы ұжымның Әр облыста өзінің банкісі болады мысалға темір қаласында 526 семья өз жерін өзі игеру керек мусиннің нелері бар құлдары мафиозниктер олардың тағы да мафиозниктер бәрін қуып жіберу керек темірді халық өзі игеру керек тендерін өзі алу керек бес мост салу керек үш плотина салу плотина қолдарынан келеді ғой қысы жаз қардың тазатыпа ұзын болып бірігіп кімнің қолында не керек соны істеткізу керек мал бағатын бригада жаңағы мусор сығатын сол сияқты жетеді терелейтін жүн жуатын солай қылу керек бірінші алу керек ауылдық жерден бастау керек содан кейін бұл тиімділігі не ұзын болса дүниежүзімен сауда жасарсың мысалға кешегіде бес жүз мыңға сатып әкелді бір мәтсекелді біреу жеті жүз мыңға сатып әкелді біздер естіп жатырмық елу мың прямой доставкамен алдырса қытайдан жеті жүз ә, біреу елу мың біреу елу мың мен жетпіс мыңның арасы сонда біздер миллионға жиырма мотоцикл ала аламыз бір темірді ұжымы арқылы ұжымы арқылы сен тікелей сауда жасап сұран материалың да қымбаттамайды а мына мапирник бар ана кім деген сапарбаевтың ағаш сатып жатыр қанша посредник деп отыр оны тікелей алдыртамыз мына өздіктерді, қуып жіберіп мафияға қарсы шығатын күн туып тұр қазақтың бірігіп міне ауданда не істеу керек ауданда кооператив ұжым ашу жол салатын ұжым жаңағы элеватордың бар ұжымы сосын мына көпір салатын әрбір районда қазақстан бойынша тендерді өзі алу керек әңгіме біреу сосын облыста не істеу керек облыста мысалға ақтөбеде мысалға облыста бір микрорайонда бір ә, геска дейді э, ұжым болу керек коммунальный услуга дейді ғой сол жаңағы микрорайондық ә, э, үйдің жағдайын туғызатын ұжым қысы жаз тендерін алып қысы жазы төрт мезгілде қыста қарын аршып бәрін ашып техникасын алып дүниежүзімен сауда жасап соны ә, өздері алу керек автопаркті да сөйту керек халықтық қоғамдық халықтық тасайтын не дейді автопарк ұжым ашу керек автопаркті да ұжым қылу керек халық болып таксиіңді де сол ақтөбеде ендісікке жаңа білмеймін шетелдің несіне қанбай не деп бағынарсыңдар таксиңдер сөйтіңдер ұзамасып тасымалдайтын ететін оның ұзым арқылы бизнес қолға алу керек мына нұр отан ана аманат дейді ақ жол дейді білмеймін түрлі партиялары бар ғой солар бизнесті алып жаңа депутат болып отыр міне нанбасаңдар бәрін тексеріңдер егер менікі өтірік болса содан кейін мына айтайын деген партия мәселесіне қазір мына дұрыс істеді экология партиясы ашыңдар партия ашылу керек сәлім ағам айтқандай ұқсап еуропадан келген бұл партия деген нәрсе ашыңдар ана партия мұғалім партиясы нефтяник партиясы соларды нефть жөнінен айтып кетейін дегенім нефтіні тиісіп доғару керек тиісуді газды тиісіп себебі бірінші экология мәселесін қара семейің далада қалады батыс қазақстанды тексеріңдер нанбасаң уланып жатыр ұрпағымызға зиян келіп жатыр оның ақшасы кетеді жаңағы шетелге шетелден айналып келеді да вахавистің жолына жіберіп жатыр итті деп жатыр бір жыныстыққа да дейді сол сияқты міне көрдің ба сингапур қалай не газ сатып нефті сатып ешқандай халық байыған жоқ бүкіл мемлекетті тексеріп қараңдар мына мұнара деген сәлім ағамыз каналын қараңдар мына себебі батыс қазақстанда он жыл бес жыл доғару керек землетрясение болып жатқан егер қателеспесем соның кесірі турцияда оны тексеретін адам бар ма тексермейді қазір содан кейін әкеліп келгенде мына мешіттің ақшасын мешіттегі ақша қазір акимат бар ақсақалский комитет па ақсақалский комитетке аудару керек сонда вахабистің жолын қиямыз молдалар ана бес мезгіл намазын оқысын мешітіне ие болсын болды сол жерден ана распорядение газына суына айлығына алсын қай жерде акимат бар ақсақалский комитет бар сол жерден распределение болсын ақша айтайын дегенім молдалар қою керек бұл білім ошағы болған мына не мешіт деген шариғат айтпасын миды қатыр ол тарихшы емес білім сауат жоқ дым жоқ не айтып жүр аузына келгенде оттап адам құдай сақтан адам өліп жатса намазын жаназа намазын шығар құран шығарсын болды әңгіме қойсын тарихшы емес ештеңе емес аузына келгенде отырып миды ашты содан кейінгі мәселе <coughs> мына көтеретін мәселе көп қой партия жаңа айтып кеттім нефтяник партиясы ана мысалға <coughs> айтып кетейін деген партия мамандығымен ашу керек нефтяник партиясы мұғалім партия сол ұқсап содан кейін мына айтайын дегенім ә, ақтөбеде хром тұр не келіп тұр оны россияға жем болып атырық. оны да зерттеу керек өзіміз игеру керек ауыр өнеркәсіп дейді мамандары бар оның ақтөбеде ана шошқаны қуып жіберген жоқ бұл. сол құсап тартып алыңдар несіне қорқасыңдар өздерің бизнестерің өзі алу керек бұл партия деген мафия ол дей берді қазір сен любой партияңды қарап тендеріңді солай алайын деп тұр содан кейін мынау мәселе құрылтай жинасын уставын жазу керек бағдарламасын жазу керек мына парламенттен де жоғары құру ата бабамыз он төртінші ғасыр нешінші ғасырдан бастап құрылтай жинасын мәселені шешті құрылтай жинасында кешегіде бардық бір ханым істеймін дейді сұрасақ ұстабы ештемесі жоқ әншейін тек айқайлап жүр ақсақалдарға айтқаным қателеріңді түзеңдер астанадағы Бастың намаз болып. болды мен сөйлей емес ол жерде Тарттың құрылтай жинасы сәнін кетірдіңдер уставы болады оның Құрымдан келмейді ма басқа жігіттер істейді істейтін адамдар жетеді құрылтай жинасын саған қарақып барған күндер жоқ жалбақтап өтірік айтуды қою керек содан кейінгі мәселе ерсін баламыз отан орданы құрамыз деп жатыр отан орда деген не баяғыда ата бабамыз ордасын құрған оңтүстік солтүстік орда мысалы бас ордасын құру керек батыста мәселені көтеру керек бұл жерге әрбір рудың билер билер шешім қабылдау керек билер қатысу керек жергілікті тұрғын өз жерін өзі игеру керек тентектері болады оның ішінде ә, партия мүшелері қоғамдық мүшелері Э, намазхан болсын жаны ашитын сондай адам ұйым құру керек оныкі дұрыс оңтүстік солтүстік қазақтың салт дәстүрімен жүру керек а біреудің көтенінде біреудің алды артында аузында шаруасы болмасын мына э, сталиннің жаңа шығарып кеткен ор закондардың жаңа несі бар ғой ондайға вообще жол бермеу керек қазақ жазалау керек мына бір жыныстық қатынас дейді жаңағы итті көп деп жатқан жаңағы нені қаңғыбас ит вахабистерге қазақтың салт дәстүрімен жүретін бұл келешекте түрме болмау керек жазасын беру керек сабау керек қамшымен келеге келмеді ма соттап жіберу керек түрмеден шығармау керек әңгіме беру қазақтың бұл салт дәстүрімен жүретін бұл тентек балдардың жаңағы әкім прокурор халқына жаны ашитын сондай адамдар отан орданы құрады мына белсенділер билер алқасы әрбіреудің басшылары сол отан орда деген бұл бірігу қалай жолын айтып жатыр қазақ ютуб каналы бар сонда шығарамыз бағдарлама болу керек бағыт әр нәрсенің сәлім канал ағамның каналы тіркеліңдер ютуб каналда бәрі жазылып тұр жазбаса шығару керек бұл жерде бірігудің мәселесі мафияға қарсы шығу керек дүниежүзінің мафиясын қолға алу керек өз жеріңе өзің ие болу керек деген сөз жеріңе еліңе табиғатыңа бүкіліне үй болатын заман келді кірген пастерен пешкеннен қара милицияны милиция не істеп жүргенін өзі білмейді Ай, біреудің аузына не бар, көтеріне не жұмысың бар біреудің семьясын бұзып не жұмысың бар біреудің шешесіне де жұмысың бар біреудің баласына шындық айт айта берсін осының бәрін кім бі милиция бәрін сіздер айтыңдар айтпасқа болмай кетті біздер қазір қазақ қарқы боламыз ба болмаймыз ба соның арқылы бір ойлану керек біреуге қаманы бастық назарбаев бол жемқорлықтардың бәрін біліп отырсыңдар ғой мешіттен қалай ақша келіп жатқаны кімбің бар бүкіл ішкі саясат бөлімі бар екі жарым процент кредит берейін деп жатыр қазір ұлттық спортты мына көкпарды дамыту керек менің үйімде мысалға екі сағат байланып тұру керек көкпардың бұл соғысқа дайындық деген жағдай жақсы емес ертең мына жерге екі жарым екі жарым процент кредит беру соны алыңдар әкімдерге айтайын дегенім сосқа емес сосқа тыйым салу керек мына тауық емес инкубаторский одан ауру тез тарайды дамытпау керек оны инкубатор қазы үйректі жаңа нету керек жергілікті тұрғын местный ұстау керек себебі птичий тез тарайды ақтөбе облысы мұғажар районынан сабындыкөлден екі жыл бұрын птичий кіріп шыққан намазыңдар сұраңдар көкпар дамыту керек қазақстанда жалғыз ютуб каналы бар қазақ кезеттейді, дейді шындықты айтатын соған жазылыңдар